Мешканці десяти квартир першого під'їзду п'ятиповерхівки, поблизу якої влучила російська ракета 16 січня, досі не отримали грошову допомогу від міської влади, розповіла місцева жителька Олена Собко. Внаслідок вибуху у квартирі жінки вилетіли шибки, впала натяжна стеля та посипалася штукатурка на стінах. Олена каже, того дня її 15-річного сина ушпиталили з осколковим пораненням. Дві неділі він там провів. Нога. Сім шов наложили. Мы спали ночью. а Потом был взрыв. Он находился в детской, где был взрыв. Вот. и Потом помню, что нас э, очень долго не могли достать с- с квартиры, потому что дверь заклинила. Потом больница. Нині пані Олена разом із сином живуть у знайомих та потроху ремонтують квартиру завдяки грошовій допомозі однокласників. Вже витратили близько 17 тисяч гривень. Ну вот это детская, где спал мой ребенок. Здесь полностью вся, я нанимала работников, подбивали все до кирпича, всю штукатурку, потому что все сыпалось, э, взрывом вырвало потолок. И вот уже рабочие мне сделали за все это время, за мои деньги, детскую штукатурку. А вот. <clears throat> Начали делать детскую вот проводку. И в ванной комнате там после взрыва начали шататься две стенки. Э, вот пришлось их э, ну, убрать, разбить полностью. И я уже сделала две стенки пенобетон. Олена каже, в січні власники 10 квартир першого під'їзду отримали документи про те, що житло непридатне до проживання. З ними звернулися до центру надання адміністративних послуг, аби отримати грошову допомогу. Сказали ежемесячно приходить с 3, с 3 по 8 число писать заявление на каждый месяц, чтобы они нам выплачивали. Опять-таки одноразово в месяц э, 10 тысяч, ну э, будут выплачивать, пока у нас не закончится ремонт в квартире. Коли всю сумму обещали дать. Первую хотя бы виплату? Ждите. Все. Каждый месяц приходите, пишите заявление на этот месяц и ждите. Я так Реально. поняла, что они только ну, принимают заявление, а Совбез выплачивает. Вот моя соседка туда ходила, но они тоже сказали, что денег пока нет. Квартира Анни Рибальченко також визнана непридатною для проживання. Втім, каже жінка, їй все одно нараховують оплату за комунальні послуги в повному обсязі. Нам начисляють все – газ, вода, світ, теплосеть. Все абсолютно начислення йдуть на повністю на під'їзд. Но люди здесь не живут. Неужели они не знают, что здесь жить невозможно? мы звонили 1580, не только я звонила, до сих пор на, три, на четвертом этаже у женщины течет батарея. Они сказали нам, тряпочка с солью и все. После чего вот неделю назад просто у меня начался потоп, потому что батарея просто начала течь. Приехали, отрезали. Но коммунальные мы берем дальше. Чому жителі пошкодженого будинку і досі не отримали виплати та чому їм продовжують нараховувати платежі за комунальні послуги, журналісти Суспільного надіслали інформаційні запити до департаменту з управління житлово-комунальним господарством міськради та міського управління соціального захисту населення. Чекаємо на відповіді, встановлений законом термін. Нагадаємо, 16 січня російські військові обстріляли обласний центр ракетами С-300 близько першої години ночі. Тоді травмувалися 9 людей, серед яких троє дітей. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.